ですよ <laughs> 急だね。プールしようプールしようってどう、どういうことどうす、どうやってプールすんのそんな、初めて聞いたみたいなこと言って。 <laughs> そういう体じゃない一緒に1均行ったじゃん。初めてみたいな言い方して。行きましたよ。買ってきたよね。そうそうそう。浮き輪と、うん。 水風船そうまあ今年も今年もっていうか今月も、延長になりましてそうねもう俺今年はナイトプール行く予定だったのになんでなんでナイトプール行くんだよ綺麗じゃん <laughs> みんな出会い求めてんじゃん違う違う違うみんなナイトプールでさ、うん、インスタのストーリーで上げてんじゃんこのこ <laughs> こうやって上げてるじゃんクピースこういう <laughs> 俺もしたかったんだけどできないから今日は、うん、おの はい、お風呂で、それを実現しないけど、プールを、 <laughs> プールを、うん、しましょうか。暑いしね、今日ね。そうなんだよ。終了。さあ、というわけで、はい、早速、うん、浮き輪を膨らませたり、そうね後で水着に着替えて、うん、やろうと思います、うん、うん、思ったよりさでかそうでさどうやって膨らまくそうかと思ってはいる おおくちくち肺活量自信あるなまあいっかうん父ちゃんに任せよ <laughs> 何このパリピな遊びねちょっと面白そうじゃないうんちょっとなこれ水を膨らましてやるんだ水入れて膨らましてやるんだ水風船だよねなるほどねよしやろうか一度に100個できるってやつうんこれ膨らますとりあえずそうねうん膨らまそううん てか俺髪なんか変じゃない大丈夫だってさ今日さ美容室行ってきたんでしょ今日美容室行ってでその後昼寝しちゃったから、ね、昼寝したからちょっと今日髪型がおかしくてさ <laughs> ちょっと俺も寝寝起きの顔してるかもしれないかっこいいよありがとう似合ってるよありがとう小さいなえ小さい入るだって入るでしょえだって入る小さいでしょこれ子供用 え入らないよね <laughs> 実際の海で使わないからいいんだけどさまあね小さいよね小さいかなまあいいやうんいくようんえーの待って これで終わりっぽいんだけどここあそうだねえうんあと半分どこにあるのあそういうことね俺のここ一番っていうのはもうこんだけしかないんだ <laughs> 翔ちゃん翔ちゃん残りここここええー、疲れたら言って俺も変わるからかわいい翔ちゃん膨らましてるところもはあ もう隠れてるよ顔がああ可愛い顔が疲れた顔が隠れちゃってるよ疲れた、うん、かしゃおいいねあいいじゃんいいじゃんオッケーオッケーああと1回ぐらいかな ありがとうよっしゃ浮き輪完成きつよしうわ完成しましたひょにょ膨らませるか心配だったけど意外といけたねあ待ってこんなもんかもこんなもんでしょこんなもんよそうそうこんなもんだ多分抜けなくなるけど <laughs> あでもそうだねこんなもんだね怖い怖いてかすごいななんか全然使えるじゃんね 全体見せてみるこんな感じうんイよしじゃあ次どうするかもう水ためようよお風呂に、うん、あ洗わなきゃ <laughs> お願いしますやりましょうかしっかり洗ってくれたまえかわいいアヒルが 後でさ、うん、水着早着替え選手権しよういいよどっちが早く着替えられるかっていう、うん、一大イベント年に一度お前 <laughs> 年に一度の <laughs> 毎年恒例の毎年恒例初めてだけど今回どうすんのあの真水いやいやいやいやいやいやさすがにそれは寒いよねいやもうお湯だよ お湯。あ、お湯なのいや、お湯ですよ、もう。え、じゃあ、湯、ちょっと待って。超ぬるめにしようぜ。そう。いや、お風呂、お風呂。え、プールじゃ、 <laughs> プールじゃないのかよ。 <laughs> いや、だダメなの。ここ今の喋りも映しちゃダメなの。あ、そうなのあれでしょだって、熱湯風呂とかもさ、熱湯じゃないとかさ、いやもうそんな夢ないだから夢を壊すようなこと言うのやめて <laughs> だから今ここを映しちゃダメなのさあ お風呂も、お風呂って言ってた。違うよ。プールだからプール。プールも沸いたということで。プールも沸いた。 <laughs> 水着に着替えますか着替えましょう。ね。水着がさ、1個しかなくてさ、うん、捨てちゃったの忘れてたんだよね。もうはがないと思って。だから、1人はちょっとこの短パンで、はい。入りたいと思います。はい。どうすんのもうここで早着替えとかしたらあれよ。フルチンとか見えちゃうよ。 いやだそれはダメだようんあれちゃんとモザイク処理してくれる一人がそこで着替えてうんあ隠しとくのうんあすごくないこのアナログのやり方、うん、どうですかいいよバッてってなうんじゃあまず俺こっちでいいうんじゃあ俺体温測るよいいよえこれ下だけでいいんでしょ上これのまま俺これ着とこうかな、うん、そうあのー、すいませんがちょっと 水着姿って言ってあの上半身はちょっと僕らはあのいろんな意味でちょっと、ね、NG, NG なんで <laughs> いや多分ねそうねちょっとあんまそのまあ需要は多分そこまでないそうそう見せられるあれじゃないからそうですねはい、じゃあタイマーで俺は測りたいと思います、はい、ちゃんと隠しおいてくださいねあの終わりっつったらこうするからねうんじゃあいきますよはいせーのスタート 焦るあひもひもがひもがはいはい29.28秒いや意外とかかったな紐いいじゃんあ いやあとさなんか紐 <laughs> まあいいけどねいつ買ったやつこれもうだいぶ昔に買ったやつかもしれないよし、はい、じゃあ次僕がやろうかなうん29秒でしょうんじゃあれ15秒以内にしようかなと思うんだけど、うん、15秒過ぎたらもうパッてやっていい OK あ怖いじゃあいくよはいよーいスタート 早いえ12秒25いやこんなもんですよ <laughs> いやすごいねこんなもんじゃないの <laughs> いや俺のなんかさ紐が最初からキュってなっててなんかはけ腰いけないはいいいわけです <laughs> じゃあちょっとうん入りますか入りましょうイェーイよしいくぞイェーイあーわわんぱく小僧だなじゃあ入って どれどれどれちょっとこれねいいろいろ狭すぎるでしょあ俺こっち側に座ろうどこえ意味ないじゃん意味ああるだってほらこっちもさなんか今のでさちょっと若干プールみたいになってる何よどういうことよ一緒に入んなきゃプール 狭いでしょ狭いけどいや俺ねこれをしたいのよこれをとりあえずおうおうこれをやってみたいのちょっとさお湯でしてくれるあ水車ワになっちゃう水車ワゃう勢いが大事なんかねおおすごいおお <laughs> 冷たい見えてる見えてる見えてる冷たい冷たいあ冷たいよ でもさえそれでどうなのあいいんじゃないですかこんなもんうん見えないけどうわえー、な <laughs> のでこれもうどんどんね抜けてってんのよこれさこう入れるじゃん入れるじゃんはいこう抜かないほらあわー <laughs> こういうことよ、えー、ほらこう入れちゃう なんかでも思い出してきた昔こういう、うん、この CM で思い出した確かにそうしてたブルンブルン取ってそうそうそうそうそういう仕組みよここ入った方がいい座ったりできるあいいやわあわあ <laughs> これぶつけ合うんだよね本当はそうよ <laughs> うわー容赦ない優しいこれは怖いよああいああやられるうわようプールといえば何プールといえば、うん なんだろうね素潜り、はい、素潜りチャレンジするいや僕は無理あいやあのいやあの泳あの泳げないんだっけ潜るの苦手あそうなのそうだったんだいや怖いあーなんか 変な感じがするその服着たままお風呂、ね、お風呂じゃないお風呂じゃないここは今プールだここはプールなんだよそしたらさ俺さ何秒潜れるかするからさええー測っといて潜れるかな潜れるの潜れるよだってここプールだもんいやいやいやそうだけど翔ちゃん一回出ていいようん、いいよえあの大丈夫自分でペースで上がってよ上がってきてよもちろんもちろんもちろんそれは死にたくないからさはいはいはいいくようん あの、カウントダウン。無理し、え、本当にいけるいけるいけるいける。あ、じゃあ。俺昔多分、記憶だと潜水で25メートルとか行けた記憶がある。えー、嘘かもしれない。で、いいよ。よーい。えい。スタート 12秒でした思ったより苦しかったあ本当もうやめてやめてやめてでさせっかくプールだからさえなんか楽しいでもなんだろうなんかさ、うん、風船が浮かんでるだけでも楽しいけど俺 何が楽しいのこれ楽しいなんかくだらないけど楽しい きたもうなくなっちゃうよひょにょなんかうまくなってきた割るのにこれサムネイル残しとかなくていいのああ <laughs> まだまだあるけどねうんサムネイルです誰のうん <laughs> かわいい